我们今天所能看到的古希腊罗马的雕塑呢，其实是以大理石为主的。但实际上，在古希腊时期，大部分的很多最经典的雕塑作品不是大理石的，而是青铜的。但是随着战乱和年代的流散，这些东西都消失在历史的长河当中。因此，当我们得到一个是希腊时期的，而且是青铜的雕塑的时候，就弥足珍贵。比如后边的这一个，啊，它可以被理解为是波塞冬或者是宙斯。 而无法确定的原因，是因为除了我们知道他是一个健硕的完美的成年男子的身体以外，他手中的道具却是缺失的。波塞冬和宙斯所拿的东西是不一样的，因此历史学家也无法去确定他到底是哪一位。但无论是哪一位，他所表现的都是希腊的最高级的审美，就是力和美的崇高结合。